И здравейте хора! Аз съм Стефан Кръстев и днес ще реагирам на кратко страшно филмче. Но преди да започнем ви моля да се абонирате с камбанка и да харесате това видео. А сега нека започваме. Значи някаква майка слага детето да спи. Сега приспивам. into my chair. gonna buy you a diamond ring, and if that diamond ring turns brown, I was gonna buy you a looking glass. sure he misses us both too. Now, go to sleep. I love you. Mike, И майката заминала. Обаче май бащата е умрял и чеца. Майката, Майя вика или е някой дух, не знам. Айде, пусна са крипи музичката. Posso meu de, posso meu. така и сега няма никъде и изведнъж се появява някаква фигура, бе. Ми скарва къла. О, майко! Ще се оплаши. А, това е била майката. Мислих се, че тук ще е края на It's okay, they'll be gone soon. Mommy, I'm scared. I know. It's okay. Айде иди е някой на пул в къщата. Обади се на 112. Обади се на 112. Или вземи някакъв нож по-добре. Not make me come and find you, I won't be happy малете и със слушалките. Все едно тази жена ли говори сега и до мене. Толкова са ми силни слушалките. Все едно наистина има някой зад мене. Е Което го прави още по-страшно. Това малко те кара да се е, замислиш, че играеш малко страшна игра. Мали тъс нашата с ножицата. Давай, ти можеш. Давай, давай. Отваря. Отваря. А така, приготви се. Мале, каква крипи музичка. Нападай! Не, няма никой. Затвори вратата. Не е нужно да проверяваш. Може с... Де знам, Пистолет или с някакво оръжие. Просто затвори вратата, заключи се и това е свободи на 911. Айде, айде, айде, маманяк. Това трябва да е от страната на детето. Айде, айде, няма го това дете. Не. Бебени! Бебени! Тъскак вика, у нас от другата стая пак вика. Бебени, Колко крипи стая има тук. Шрек, файта крипи стая, кой въобще ще си направи такава стая. А, подля вот. О, шет! Ето я зад нея кръка и сега ще я убий това е някаква бабичка? Май. Побори до 5 и се отваря очите. Опа. Ето я, ето я, ето я. Затвори се. Затвори се. Сега, се завива. Мале, тъс колко е крипи. Remember, honey. Сега като преброи до 5 вече е умира, нали? Мали, тъсквират си има. Мали, тъс, колко е крипи, маняк. какво направи с детето? Изяди го, уби го? И това хора беше от клипът. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се с камбанка аз бях Стефан Кръстев и ще се видим някой друг път. Чао!